Hola, buenos días. Soy Alessandro Oliverio, cirujano plástico y e reparador en Madrid. Pertenezco a la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica. He tenido la posibilidad y el placer de venir en Roma y asistir a la nueva técnica de cirugía mini-invasiva por la prótesis penina del doctor Gabriele Antonini. He tenido una opinión muy positiva por la rapidez y la seguridad de la técnica y también por la cirugía y hemos decidido eh, hacer esta cirugía en Madrid, en mi clínica, en la clínica La Luz. La habilidad operatoria del doctor eh, Gabriele da una seguridad muy alta a nivel hospitalario. El nivel también es muy alto, con resultado estético y e funcional muy, muy bueno. Somos el primer centro a nivel europeo en Madrid y e en España ad utilizzare questa tecnica mini invasiva per la protesi penina.